دوست داشتم و دارم توی عمر دوبارم بخوای یا نخوای دلو برات بیارم اینو گفتم و میگم بدون تو هم میمیرم تو که نیستی من از کی G. é